Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute einen 3 ball Dreiballtrick, der ziemlich einfach ist. Wenn man den ganzen kann, dann sieht das so aus. Was müsst ihr können? Ihr müsst natürlich erstmal mit zwei Bällen, die einfach so hochwerfen können, dass die relativ gleichmäßig fliegen, also auf gleiche Höhe. Und dann müsst ihr mit einem Ball noch können, einfach außen werfen, von einer Hand zur anderen, weil der ganze Trick einfach nur ist, dass man drei Bälle hat und zwei in der Mitte so hoch wirft und den dritten Ball außen rum wirft. Das heißt, ihr wirft zwei hoch, wirft ihn außen rum, zwei hoch, außen rum, zwei hoch, außen rum, zwei hoch, außen rum. Ihr seht schon, der Trick ist ziemlich einfach. Wenn ihr es aber noch nicht ganz verstanden habt, zeige ich euch das Ganze jetzt nochmal in Zeitlupe. Und wie gesagt, er ist ziemlich einfach, einfach der Trick, aber sieht einfach super aus. Wenn euch der Trick gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Und dann gibt es nächsten Mittwoch wieder ein neues Video. Wir machen um 16 Uhr und bis dahin, ciao.